။ဘာကြီးစော်ကြောက်တာစော်မချစ်ဘူးစော်ချစ်တာ။နော်စော်မကြောက်ဘူးစော်ချစ်တာ။ဘေးပြောလိုက်ချစ်တာချစ်တာပြောလိုက်ပြောလိုက်။အာ။ဘယ်သူကနဲ့အမရေကျွန်တော်ရေနော်ငိုလိုက်တော့ Come on, leave out ကောင်မလေးမရဘူးမသိတာတာကွာတဲ့โอเคပါ Time to drop the beat of the flag. The enemy is banning. မရှိတော့မရှိတော့အာနန်းနေနန်းနေဒီလိုမသိတော့ဒီနေ့တရမယ်ဆိုတော့ <laughs> <laughs> <laughs> too long. 哈哈哈哈哈！ my friend. no, Please I a hero. Lit. what? Family. Oh. I didn't cure the pain. Ah. I harnessed it. you are facing a Oh, my God. 俾個 follow 我啦，定 follow 路邊我，但係幾出嚟嘅咩？咩啦，出啊？ အဘလာချက်မယုံကြည်ကောကြည့်ယုံကြည်ကော not a single ကွန်ပျူခေါ်လိုက်ရကွန်ပျူဒီမှာလာထိုင်လိုက်လို့ကွန်ပျူထိုင်ပြီးဆိုရင်ဘိတ်ရဒီမှာထိုင်လိုက်ကွန်ပျူအထိုင်ကုန်ပြီလားကျေဝတီဒီ page ကကွန်ပျူနဲ့ကွန်ပျူနဲ့ကွန်ပျူနဲ့ဘိတ်နဲ့ပဲဟုတ်လားယုံမိကြည့်နေပါတယ်တဲ့โอเคပါအဲ့တော့မင်းမြင်စင်တာကြိုက်တာကြီးကိုမမနဲ့ကြမလာအောင်တော့လာအောင်တာပေါ့အောင်တာပေါ့ အငါဟိုယူလိုက် maze ကိုင်လိုက်မယ်နော် maze ကိုင်လိုက်မယ်ရော့ချက်ကိုင်ကိုင်မယ်တာယူပေးမယ်ရေဘူးမရှိဘူးပဲသွားထိပ်သွားယူပေးမယ်ရေရေခဲတရာထဲမှာရေခဲရေခဲတောင်မလို့လားရေခဲမတောင်တော့ကိုပြူရှိတယ်ကိုပြူကိုရေယူခလာခန့်နိုင်မယ်ရေတခွက်လာတော့ဝါတာတကတ်ဝါတာတကတ် 告诉的。feared than loved. Your team is picking. If you cannot both. Olimar, save my people from the demons. Save my people. ခိမစားပဲနန်းနေမကြည့်တော့ဘူးပြတယ်အမေကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့နန်းလိုက်လို့နန်းလို့လားနန်းမဟုတ် está, tío, está. ¿Qué va? Llámala, llámala. The enemy is picking. You ain't the nada. Ni a mami que lo vea, está de margen. Yang lo, đi thay con này thay. Hô hô thay con biang mà lá. Mà đi thay con hoa mới biết. Cô đi thay à, đi thay con hoa mới biết hô thay con này biang thay tại đây. Bé bé bé thay con bố xem biết đấy. ဘယ်ထိုင်ကိုပို့စင်ပြလဲဟိုကပြေးတာဟိုထိုင်ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းလိုက်ရတာပကံပြားသွားကြရတယ်โอเคပါဘာတော့ဘာတော့ရီးရရီးရရီးရတန်တာရီးရဟိုဘေးဒါနဲ့ဆော်လေဒီစကင်မိုက်တာဘာလို့ဟိုစကင် normal ကြီးနဲ့ဆော်ရတာဒါနဲ့ဆော်ဒါအောင်မိုက်တာ